Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku chcę wam powiedzieć, że po prostu chyba nie zrobię room bo strasznie ciężko mi się nagrywa komputerem, no i ogóle to jest masakra. No i jak każdy wie, nie, no to po prostu nie, komputer jest ciężki. No i ja jak idę, to mi może wypaść albo nie wiem co. I to mnie strasznie denerwuje. Jak ktoś ma jakieś propozycje, co mogę zrobić, żeby nagrać room tour, na przykład żeby z telefonu przesłać na komputer, a potem na YouTube, bo mi się to nie udaje, już próbowałam. No i jak na razie widzicie, nagrywam już słowa jakość, a myślę, że z telefonu by była lepsza. No i jak byście się pytali, z czego ja nagrywam, że jest taka słowa jakość, to właśnie widzicie, z tego porobionego komputera. No i wiecie, jak Oczywiście piszcie albo na moim profilu, e, co mogę zrobić, żeby z telefonu przesłać na, wiecie, na YouTube, nie? No bo to mnie już denerwuje, po prostu masakra. No i po prostu już wam powiedziałam, no i Wyście, wyście napiszcie coś, bo ja nie wiem, ja chyba przestanę dawać filmiki, bo to już mnie denerwuje, naprawdę. Dobra, cześć.